Então, como é que é pessoal? Temos aqui mais uma caixa, eu prometi novidades e aqui estão elas. Uh, já estava à espera disto há um bocadinho também, não tanto como as, as New Love, mas já estava ansioso. Se não estou em erro, a última vez que este, que este par saiu foi em 2006, já, já há um tempinho, mas vamos à parte que interessa. Já estavam à espera que fosse Jordan, não é? Mas pure money. O pessoal falava um bocado mal da qualidade, mas sinceramente a pele parece-me fixe. Vi alguns pares em vídeos que tinham ligeiros defeitos, então só aqui dar um, check rápido. Aparentemente está tudo ok. Yeah, está o chapéu, sinceramente é melhor do que eu estava à espera, visto que falavam tão mal. Até cheguei a ter um bocado de receio quando encomendei, porque depois vi críticas um bocado negativas. Mas não sei, eu já vos vou mostrar mais perto, depois digam-me o que é que acham? Se apanharam ou não? Elas ainda estão em stock se não tem erro. Está tudo a ficar em stock ultimamente, os últimos lançamentos. A única cena é que é pena isto ser em plástico em vez de ser metal, mas pronto. Yeah. E o símbolo, sinceramente, também preferia na cara aqui atrás. E é isso. Espero que curtam, subscrevam, partilhem o vídeo e gostem. Fiquem bem. Africa.